bakwan petek. Wow. Buat penggemar petek, rasanya lebih enak dari bakwan jagung. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Semua pasti suka. Hmm, enak banget guys. Bakwannya gurih, peteknya berasa. kita mulai bahan-bahan pepper 2 batang bawang merah 3 siung bawang putih 2 siung cabai merah 3 buah telur ayam 1 buah daun bawang 1 batang ketumbar setengah sendok teh Thank you. 80 gram atau 7 sendok makan Tepung beras 40 gram atau 4 sendok makan Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Lada setengah sendok teh Air 150 ml minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Cara membuatnya Petai dibelah tengah lalu dipotong dua Bawang merah, bawang putih, dan ketumbar ditumbuk halus atau di blender. Cabai merah diiris tipis-tipis. Daun bawang diiris tipis-tipis. Campurkan tepung terigu, tepung beras, kaldu ayam, gula, garam, dan lada dan aduk jadi satu sampai merata. Campurkan telur dan air lalu aduk sampai merata. Campurkan bawang merah dan bawang putih halus dan aduk sampai merata. Campurkan cabai dan daun bawang lalu aduk sampai merata. api kecil supaya tidak cepat hangus. Campurkan 1 sendok kuah campuran tepung dengan 1 sendok makan petai. Masukkan ke minyak secara hati-hati lalu dilebarkan ke samping supaya bentuknya bulat dan melebar. Goreng bakwan pete sampai menguning. Balik sebentar agar sisi lainnya sampai menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya.